So what's up mga katropa peeps? Welcome back ulit dito sa aking munting channel at syempre kung bago ka pa lang sa channel na ito ay inaanyayahan ko po kayong subscribe po, po ang ating munting channel at syempre pindutin mo na rin ang notification bell para lagi nang updated sa mga video na gagawin ko na tulad nito. So huwag na natin patagalin mga katropa peeps ang ating pag-uusapan ngayon ay syempre ang ating idolo na si Manny Pacman Pacquiao. Pumasok na ako, lalabas na ako. parang sinitahan ko sa head ko. Oh, ah, ah, ano, ah, nag-ano na, Oh, oh, you important. I really need to ask him a real question today. Huh? I have to ask him a question today. Is Sean coming back? Sean? Good job. mga katropa peps. At syempre muli tayong nagbabalik para sa ating pasalamat. So maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking munting channel. At syempre, sana po patuloy niyo pong suportahan ang ating munting channel. Sana po lahat po ng mga gusto ng mga ganitong video ay paki-like lang po, paki-share at syempre paki-subscribe na rin. At pindutin mo na rin ang notification bell dyan sa gilid para lagi kang updated sa mga video na tulad nito. So hanggang sa muli po, peace out, boom! You're superhero